はい、皆さんこんにちは。ゆかはんのゆかと。すんちゃんです。この間あげた 2人はどうやって出会ったのっていう動画のパート1があったと思うんですけどもそれに引き続きまあどうやって仲付き合うことになったのかとかまあその時の周囲の反応みたいなのも今日は話していこうかなと思いますはいそれではパート2見ていきましょうレッツゴーうんそうそうそこが本当に初めましてだったし、まあ面接官とアルバイト生バイトの子っていう あの立場で出会ったよね。チャドリンさんは、ああチャドリンさんなんていうの日本語でゆかちゃんの第一印象は、すごい明るい少女やったんです。あ、こんなにフレッシュ。フレッシュ。レモンみたいな。酸化マンがまるで。爽やか爽やか感があったんですね。すごい本当に 若くて、うん、ああ元気な子が入ってきてああうちのあの事務所の雰囲気が変わると思って、うん、それも本当になんか会社によっていい回転、うんうん、本当にいいのこの子がうまいかは分かんないけど、うん、一応この子を使ったら雰囲気も良くなるしみんながなんか、明るくなるそうそうそういうのもあるからゆかちゃんをしかもその時もあの、タンバレだったんだよね、ショートだったんだ ちょっと太ったなちょっと太ってねまあまあそういう時期があってでもまあ僕はあのこんなにブツブツですけど化粧品の会社やったんですまあまあまあ、まあ私のそのすんちゃんの第一印象は、まあ、緊張してたの私はあのとりあえずこの仕事を取りたかったというかあの受かってほしかったからから頑張ってたからあんまりこう印象というか緊張しててあんまり その時の瞬間は覚えてないんだけどでも多分こういうの言ったらうざって思われるかもしれないんだけどでも本当に初めの方仕事してて一緒に ウェブデザインしてくれる鬼とすんちゃんと一緒に話してた時になんかすんちゃんがふと冗談でなんかチェジュ島だけど、お嫁に来るみたいなことをねなんかこう言ったのあの本当に考えもしないであのなていうのかなそうそうただ単に冗談で言ってでその時に私なんかこの人と結婚するかもって思ったのえー、なるほどねうんなんかあの全然知らないんだよ遊んだこともないしただあの職場で 会ったことしかないのになんかはって思っていやいやいや変だよそんなことあり得るわけないじゃんって自分の中でこう思ったのを覚えてるなんか不思議だった <laughs> 好きとかではないんだけどなんかそれがえってなってねまあねだからあのなんか結婚する人よく言うじゃんビビッときたとかなんそうでもなんかそういうのあんまり信じられなかったんだけどその時の感覚がいやそうだったのかなって今思ったら思いますそれがまあ超ョディンさんかな いいね第一印象でいい話ですねデレデレしてるデレデレしてるやん仲良くなるきっかけきっかけは、うん、一応この子がなんていうか最初は、まあ、パソコンそうそうそうそうアバイトだけやったんですけど、うん、マーケティングだけだったよねうん最初でももうちょっと商売もしたいって言って <laughs> 商売 売りたいと思ってやったんだよね、うん、その時だからほなあの上で売ってみるとか言って、うん、本当にあの店でだから半分はなんかパソコンやって、うん、ちょっと残る時間は上でやったんですけど、うん、なんかいきなり私のことを好きになるから違うでもなんかすっちゃんもなんかまんざらでもないみたいな感じ必要以上なスキンシップがすごい多かったスキンシップないいやあったあれはあったこ,、まあ、なんかこういうのとかなんかいやするよ だからお前は楽なんじゃないよ <laughs> とりあえずつなげつなげてんけぎっていうかもちろんあの会社でも毎日会うからいろいろ話したりとかあとご飯食べたりとかっていうのはね全然あったの2人であのランチしに行ったりとか時間がねそう全然あったんだけどそれを抜かしてぐっとこうなんか付き合うっていうふうになったきっかけっていうのは何ですか一応引っ越しに来て、うん あのいつもあの同じとこ行くんですから、うん、家も近いから、うん、あのいつも夜あの車で私、運転一緒に帰ってポンって下ろして下ろして行くんじゃないその時なんか車の中であのイチャイチャしたねしてないけどあの仲良くなって。であのなんか2人ちょうどなんか時間があって、うん、次の日2人休み一緒の休みやって、うん、ほなちょっと今日夜映画見る ねそうそうそうそうなんか映画見るってなって、うん、でなんか深夜映画ってあるじゃないですかで私たち仕事終わるの本当に深夜映画の一番最後のタイムのギリギリなんだよね、うんうん、ギリギリで終われるか終われないかぐらいだったからでもお店の近くに映画館があったんだよねでっかいっていうとこねそうそうそうそうがあったからそこの映画の種類は何でもいいからとりあえず映画見に行こうって 結局明日は休みだし映画見に行こうってってそうそうそう、でその仕事をちょっと早く終わらせてそうそうわざとこう急いで映画見に行ったんですね、うんうん、制作者の方には本当に申し訳ないんです面白かったんです私は <laughs> 私たちのスタイルでは全く私は好きだったんです生んだ僕はちょっと寝ましたんですね違う寝てないですね。初めてのデートなのにね寝てない寝てない、あのー、デートっていうかまあ とりあえず映画っていうより私はそのこれ何なんだろうこれみたいななんで <laughs> なんで映画に行こうって言ったんだろうこの人みたいな何なんだろうみたいなこれはデートなのかあの普通の仕事の先輩と後輩の関係なのかっていうなんかクエスチョンがめっちゃいっぱいあってなんで普通に映画見に行くじゃんでもう行かないあなたが変だよ違うね、深夜映画見に行かないそうでその映画館に入って て映画見ようってなったんだけどまさかのまさかで貸し切りだったのね <laughs> その時間にその映画を見る人が2人しかいなかったのたまたまでもさミョンドンってすっごい人いっぱいなとこだから普通深夜映画も結構人いるんだよね、なのにその映画を見る人が2人しかいなくてすごかったそれもまたドキドキだったの うん、履いてまだみんな履いてなかったねって言ってで2人一番真ん中座ってが始まるいつ始まるかなっていろいろ話してでまさか本当に銅があっちでさーでってターン閉めて2人マジでと思ってだってこの子「すんちゃんどう全部借りたの?」なんかそういう かったよあそういう余裕もなかったなんかもうなんでなんでってなって人生で初めてのねそうだからなんかこれ結構大きい映画館なんだったもう大きいシアターだったのそうだからなんかそういうのもちょっとスペシャルな感じではありました、うん、はい、はい、でまあそこからちょっとそうそこから付き合うことになりましたありがとうございますはい <laughs> 周りの人たちらはいつも私に「ゆかと付き合って」って言って、うん、確かに周りがどんどん進めてたよねそうそう「ゆかいいよ本当にいい女だよ早くお前の顔で今の状況で付き合うああいういい女はないよ」って言ってみんなに私に言ったんですでも私はあのゆかが日本人だしいつかは帰ると分かったしだから 僕もあの長く留学したことあるので、うん、まあ、そういう経験もあったしだからいつかは離れる、うん、まあ、みんなそうですけどね、うん、だからそれを思って最初は「あダメダメなのもう帰るよ1年で」って言って「何でも今付き合って何すんねん」でなんかまあまあそれがまあゆかがまたあのずっと韓国にいてもいいよって言って付き合ったじゃん。で一番おもろいのは周りの人があんな応援したのに 本当に付き合って付き合ったよって言ったら嘘つくなよお前の顔って顔って何もないみん冗談やめて信じません信じなかった、みんな信じなかったほんまにって言ってお前の顔でって生きたの逆にっていやいや応援したのになぜそういうこと言うのとかみんな信じてなかったです、ね、うん、私まあまあまあ全然可愛いよまあだから 最初はみんな <laughs> ゆかのことを付き合ってっていうのに付き合った後はゆかのことかわいそうって思ってなんでダメだよとかでも確かに確かに、うん、みんな信じてなかったっていうかそうみんな信じてなかったよ、うん、あの職場恋愛だったからそのうちらも職場には影響ないようにしようって思ってて最初の方とかだから 言ってなかったのよねなんか秘密で、ね、そうそう秘密で恋愛、まあ、恋愛とかデートとか行ってたし誰にも言ってなかったんだけどそれが結構長かったよね私はその時がすごい辛かったうんそうなんかこうったんだけどなんで他のその鬼たちとかと仲良くなりたいけどでもなんか秘密にいなきゃいけないことで頭がいっぱいで、うんうん、なんか全然こう話に盛り上がらなかったりとかそうあとなんかやっぱり気づいてる人は気づいてたから なんかそういうので、まあ、陰口じゃないけど上の人と付き合ってみたいななんかそういう視線があのあったからちょっとその時は辛かったかな確かにあの2人付き合ったら私やっぱ彼女だから、うん、彼女だからなんかちゃんともうちょっとなんか他のように集中してもっとだから他の人が見たらゆかのこと嫌いになるからそういうのがやっぱりあったから まあ、もちろんあのすごいオっぱ平等だったんだけどあの誰に対してもでもやっぱりなんかなんていうのかなちょっとしたことだよねなんか声かけてあげたりとかなんかそういうのが多分積もりって女の人とかって嫉妬多いから、なんかやっぱそういうのがあったかなっていう感じだったけどでも基本的にあのその会社の会長とか社長さんとかもめちゃめちゃ喜んでたよね みんな喜んでたなんか「 <laughs> おめでとう!」みたいな感じだったからすごいそういう意味ではよかったと思うよよかったなって思いました、なんか私の人生で一番幸せの時期にしたらその時かな本当に一回もう本当ポイントタランタランタランそれでは今日も最後まで見ていただいてありがとうございました皆さんの参考になったりだとか、まあ、楽しんでいただけたら すごい嬉しいですインスタグラムと t w i t t のフォローそしてチャンネル登録もパクホンのファローもよろしくお願いしますでは次の動画で会いましょうバイバイバイバイ안녕안녕再见再见